Sabihin mo, naaalala mo pa ba ako? Ang pangalan ko, Gone Freaks! Nagpunta ako ngayon sa lugar na ito para may pagiganti ko si Kai! Kailangan kong protektahan si Komugi. Kahit ano pang mangyari. Parang may mali. Sa itsura niya parang... Yun na nga na siyang isang ina. Ginagamit ang sariling katawan para bantayan ang isang mas mahina sa kanya. Ang isang yan, wala sa kanyang ganong katangian. Pero... Habang nasa harap ng babaeng nakahiga, naglalaro sa isip niya ang mga imahe ng sinong katawan ni Kai. Lumayo ka sa kanya. Lumayo ka. Binalaan na kita minsan. Isama mo yung halimaw na yan at lumayo kayo sa kanya. makiusap. Hintay lang. Anong hintay lang? Anong bakit dapat may paghintay? Tumayo ka! Doon tayo sa labas! Go! Gagawin ko kahit ano! Kapag sinabi mong kahit ano, Kilwa, ako ang nakikipag-usap sa kanya. Yung tao na kailangan mong iligtas, sino siya? Isang taong mahalaga para sa... sa taong mahalaga para sa akin. Sa sandaling tuluyan na siyang gumaling. Gagawin ko kahit na anong ipagawa mo sa akin. Ang gusto mong gawin, iligtas ang buhay niya? Wala akong karapatan! Walang ka! Huwag kang umasa na makikinig ako sa'yo! Gon! Sandali lang! Maghintay tayo hanggang sa matapos siya. Gusto mo akong maghintay dahil sa malamang at sa palagay mo? Sa palagay mo ba? Sa palagay mo? Seryoso ka? Malaking kalukuhan lang yun! Gusto mong pagkatiwala akong halimang Kulang pa yon. Kunin mo na rin ang mga binti ko. Hayaan mo iligtas ko siya. Nakikiusap ako sa'yo. alam sa'yo. Good. Pag pinatay mo siya, hindi na natin mababawi pa si Kai. Mabuti ka pa, Kinoa. Kalmadong kalmado ka lang. Nandito tayo para mabawi si Kai! Kaya pwede ba huminahon ka lang? Sige. May nahon na ako ngayon. Gano'ng katagal ako maghihintay? Aabuti ng mga tatlo o apat na oras. Hindi ako maghihintay ng ganong katagal. Kahit na yun lang. Isang oras. Pagkatapos ng isang oras, sasama ka sa akin papunta sa Beijing. At doon pagagalingin mo si Kite. Sampaman! Ipinapangako ko! Dito lang ako maghihintay. Gon, pinagbigyan mong kahilingan ko sa'yo kanina. Kaya nararapat lang na maging tapat at totoo ako sa'yo. Itong si Kite, wala na. Wala nang paraan para maibalik siya sa dati. Paumanhit. Nakiusap ako sa'yo. Pagkatapos mong pagalingin ang sarili mo, si Kurt naman. Ikinalulungkot kong sabihin sa'yo, kailangan kitang patayin para sa aming hari. Kung ganun, wala ka talagang balak na pagalingin si Kite. Sinungaling ka. Natapusin ko na ang buhay mo! Serb Sikora! Sagarin mo na ang kapangyarihan mo at sumayaw! Dito pa lang, pipigilan ko na siya! Hindi maaari! She needs help! Huwag dito. Dahil ayokong mawasak ang lugar na to. Sa labas tayo. Oh! sa kanilang gumagawa ni. Kilua. Ang totoo niyan, masaya ako. Kun,